सो so जम्मू कश्मीर से लगातार बड़ी अपडेट्स आ रही है अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है जो लास्ट चौबीस घंटे की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर इलाके से आपको बता दें एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को आपको बता दें इससे पहले गुरुवार को सेना ने उरी सेक्टर के पास रामपुर सेक्टर में तीन आतंकियों को मार गिराया था जिसमें जिनसे पाँच ए के सैंतालीस राइफल्स और आठ पिस्टल और सत्तर ग्रेनेड बरामद किए गए थे आपको बता दें कल देर रात फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसमें दो आतंकी ढेर हो गए हैं और आपको बता दें तीन सेना के जवान भी जो कि घायल बताए जा रहे हैं तो कल अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है और आगे क्या अपडेट आता है सारा कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करिए और मिलते किसी नए वीडियो में थैंक सो मच